Eh, bonsoir, eh, nous sommes aujourd'hui avec différents syndicats d'éducation et on voudrait que les camarades ici présents nous expliquent un peu eh, la situation actuelle de l'éducation au Sénégal. Mais avant toute chose, ils vont se présenter. merci. Euh, moi, c'est Aliou Je suis le secrétaire général régional de l'Union des enseignants du Sénégal et en même temps, je suis le coordinateur du Front unitaire des, euh, syndicats d'enseignants. je suis accompagné de mes camarades secrétaires généraux régionaux qui vont se présenter à leur tour. Et on commence par la droite. Voilà, donc euh, moi c'est Ibrahim Mané, je suis le secrétaire général du syndicat national des enseignants de l'élémentaire. Je suis donc euh, membre du cadre de l'USEC, Union, euh, Union des syndicats pour l'éducation de qualité. Donc je suis encore euh, membre du FIS. secrétaire général de l'Organisation démocratique des enseignants du Sénégal, ODS, membre également du FUS et membre du, FUS euh, local, du FUS national. Hmm. Papa Abdoulaye Kamara, vous pouvez m'appeler affectueusement Papis, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique. Euh, je suis membre aussi du FUS. donc c'est Malik gouane euh, secrétaire général régional de l'ADES, Alliance démocratique des enseignants du Sénégal, et membre du FUSE. Et j'aimerais préciser que le FUSE, c'est le Front unitaire des syndicats d'enseignants, qui est composé de 41 syndicats, qui aujourd'hui, beaucoup sont, absents parce qu'ils sont empêchés. Voilà. Très bien, merci. Bon, eh, on va vous, vous, faire différentes questions et la personne qui, qui veut peut répondre. La première question, pour que nos camarades de Ocil Canary comprennent la situation, quelle est la situation actuelle de, de l'éducation au Sénégal euh, Il faut dire à l'unanimité, on va dire complètement délétère. C'est juste parce qu'il y a une mésentente totale avec donc euh, les autorités du, Sénégal parce que quelque part depuis le 17 février euh, 2014 il y avait donc un protocole d'accord, on avait présenté un préavis qui a débouché sur un protocole d'accord. Ce protocole d'accord n'a pas été véritablement respecté. Il y a eu jusqu'au moment où on vous parle, c'est sur 11 points qu'on avait soulevé 10 points d'accord et 1 point de non-accord qui concerne les indemnités de logement. Et il y a un seul point qui a été satisfait, mais sur les autres points, il y a eu des, euh, des efforts qui ont été faits, il faut le dire. Mais on a signé pour le respect des accords, pour qu'on règle définitivement ces points-là, et rien n'est encore fait, on est encore sur le qui-vive, et la situation s'envenime de façon délétère parce que si le président de la République a créé la commission du dialogue social, créé le haut, commissaire, le conseil. du dialogue social, créé aussi, nommé aussi un ministre chargé du dialogue social, et que le dialogue a véritablement plombé, n'a pas réussi donc à régler véritablement les différences entre l'État et les syndicats. Ils se sont maintenant, ils, ont, ils sont tournés vers les réquisitions pour convoquer, brimer, humilier donc, les enseignants, juste dans leur dignité. Et ça, ça démotive, ça va véritablement affecter et notre motivation et la qualité de l'enseignement. Et que nous sommes, nous, nous, nous sommes repliés juste pour dire que ce sont des abus, usages, donc euh, un peu exagérés hein, de, de, de prérogatives exceptionnelles qu'ils ont utilisées juste pour nous confiner dans les classes et demander rapidement que les examens se tiennent par la force. Donc je pense que ça, c'est le constat d'échec et c'est la situation donc, actuelle qui prévaut. Donc euh, nous, on est là en train de faire une certaine introspection pour mesurer donc nos, limites et nos faiblesses et voir maintenant sur quel pied il faut reprendre maintenant la, lutte, le combat pour la revalorisation donc du statut de l'enseignant au Sénégal. Mm-hmm. C'est-à-dire que cette lutte a commencé à partir de l'année 2014 depuis 2014. Mais depuis 2014, il faut le dire, nous on avait observé une pause. Une pause juste parce qu'on a signé un protocole d'accord dès l'arrivée donc du président de la République. Quand il a accédé donc à la magistrature suprême, il était là, il est venu, il a trouvé une situation, on ne pouvait pas lui imputer ça. Mais au moins, on avait une présomption de bonne foi par rapport à ses intentions de bien faire. Alors, on a suspendu juste par patriotisme pour lui permettre de cerner véritablement le problème et de proposer des solutions durables, structurelles, durables. Alors, à notre grande déception, après la pause, un an après, il n'a pas réagi. Il a fallu donc qu'on se tape des grèves, qu'on perturbe un peu, qu'on durcisse le ton pour qu'on nous convoque à la, à la table de négociation. À la table de négociation, on a vu tout simplement que sur 34 points évoqués, nous avons réduit ça à une plateforme donc de, 11 points, minimum de 11 points d'or. Et après, on s'est entendu sur beaucoup de choses. Juste sur l'indemnité de logement où on a été véritablement lésés, et ironie du sort, ils nous ont presque ridiculisés. Quand ils nous convoquaient pour nous dire qu'ils ne pouvaient rien faire pour les indemnités de logement, quand on sortait, on entendait à la radio directement un décret qui donnait des indemnités de logement à des gens qui, qui n'avaient pas plus de statut que nous au niveau de, de, de, de, de euh, la fonction publique. Et on a demandé une l'audit de la fonction publique et les partenaires techniques et financiers ont dit véritablement, après étude, que les, les enseignants ont été lésés et qu'il fallait corriger. Et jusqu'à présent, rien n'est fait parce qu'ils ne veulent pas se prononcer par rapport à ça. Comme si c'est un mépris euh, vis-à-vis donc de la fonction enseignante, comme si c'est une volonté manifeste de brimer les enseignants, de les confiner donc dans une précarité qui ne mérite pas véritablement à leur statut d'honorable enseignant qui dispense le savoir. Alors, il y a après progression, on a attendu un moment après la signature, un an après la signature, il n'y a pas eu réaction. Même pas une convocation pour, la, discussion, pour voir est-ce qu'il y a un progrès qui a été fait dans ce sens. Rien, rien de rien. Comme s'il il se complaisait à signer des choses qui, volontairement, il ne voulait pas respecter et que nous, nous n'avions pas le droit de lever la main ou de clamer ça. Alors nous, on, on en a marre on a monté sur nos créteaux et, clamé nos rages contre donc cet état de fait, contre ce laxisme outrageant qui donc plombe nos carrières parce qu'il y a les lenteurs administratives qu'on ne peut même pas comprendre. Regardez au Sénégal, vous voulez entrer dans la fonction publique, on vous demande un dossier comme ça. Donc, alors qu'on est à l'ère du numérique, aujourd'hui on pouvait passer par la dématérialisation, que les choses se traitent rapidement mais nous, pour nous, le temps n'a pas d'importance. Il faut que les gens perdent beaucoup de leur temps et finissent parfois décisionnaires. Ce qui donc impacte rapidement sur les revenus et leur statut et qui va rapidement leur euh, permettre à la retraite de toucher au moins presque une obole pour pouvoir entretenir leur famille. Donc c'est presque une insulte à des d'honorables personnes qui se sont engagées à dispenser le savoir pour permettre au moins au Sénégal d'avoir leurs compétences qui peuvent assurer véritablement l'avenir de ce pays-là. Donc c'est cet état de fait assez désolant, inacceptable, eh, eh, incompréhensible, donc qui règne donc dans ce pays qu'on appelle le Sénégal. Et à part ces situations qui sont vraiment graves, des, des indemnités de logement et, et de l'inter administratif, il y a d'autres prérogatives dans, dans luttes euh, Qu'est-ce que vous demandez C'est Ces 11 points que vous disiez, vous pouvez résumer les, plus généraux C'est que le premier point, déjà qui a été satisfait, c'était un problème de surimposition des, des enseignants qui ont, qui ont intégré la fonction publique en 2006. On en les a surimposés et on les a, on en fait plus de retenue on s'est battu et c'est le seul point maintenant satisfait. À partir de décembre passé, janvier, il faut dire, l'État au moins a réglé ce problème-là. Euh, alors, même comme il y a des lenteurs, on a fait les examens, il y a encore cumul de ces dossiers au niveau de la fonction publique. Qu'est-ce qu'on en fait On a donc des problèmes pour intégrer directement la fonction publique. Vous restez MC, ça veut dire maître contractuel pendant 10 ans, 12 ans, d'autres même jusqu'à 15 ans. Et ça, ça nous fait perdre du temps et ça retarde et notre situation sociale qui ne s'améliore pas et notre intégration au niveau de la fonction publique pour nous permettre au moins d'avoir un standing de vie assez honorable qui est en euh, corrélation avec donc le travail que nous sommes en train de faire. Euh, il y a un autre problème qu'on a véritablement réglé, et pas définitivement, mais partiellement, mais qui nous donne satisfaction, c'est la validation. La validation veut dire quoi On appelle validation des années de, de volontariat et de contractualisation. L'État au début avait un programme, quand il y a déficit d'enseignants, il a dit qu'il fallait véritablement prendre des volontaires pour deux ans seulement. On a pris et on a senti qu'il y a un impact dans euh, d'abord l'accès. Hein, oui, donc l'accès des, des, des, euh, populations, à l'éducation, n'est-ce pas Il y a aussi, on a vu qu'il y avait aussi de la qualité, bien que la formation n'a pas été comme, été comme il faut. Donc on a demandé maintenant d'augmenter la durée de la formation pour permettre au moins à ces volontaires-là d'avoir une bonne assise pour pouvoir dispenser l'enseignement. Alors on a augmenté ces heures-là. Les syndicats aussi se sont battus parce qu'on parle de qualité de l'enseignement maintenant. Parce que nous voulons que le produit qu'on que nous, va, va produire, le produit j'ai répété qu'on va, va produire, j'ai répété. Hein, pour dire tout simplement, ça veut dire l'élève puisse sortir avec les compétences qu'il faut et se, se poser comme un véritable agent de développement. Alors pour ça, on a opté pour le curriculum déjà de l'éducation qui est là, qui manque de beaucoup de choses parce que les intrants ne suivent pas. Parce que tout simplement, le Sénégal est en majorité, euh, une, population, en majorité une population rurale. Dans ces écoles-là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas le matériel informatique, il a pas... alors que ces intrants-là sont nécessaires véritablement pour pouvoir exercer ce travail de qualité-là. Mm-hmm. Mais quand ils ont senti que les efforts ont été faits, que nous sommes en train de réussir cette scolarisation universelle, ils ont dit qu'il faut les maintenir dans le système. C'est pourquoi après ils nous ont nommé maîtres contractuels, donc des maîtres avec des contrats déterminés. Après ces contrats-là, nous avons la possibilité maintenant, après deux ans d'exercice, de faire des examens professionnels qui nous permettent au moins d'avoir un plan de carrière. Et c'est ça qui a conduit aujourd'hui à ce qu'il y ait ces lenteurs administratives-là, parce qu'on pouvait diligenter ça de telle sorte qu'on ne perde pas de temps. Après deux ans, on a fait les examens, on attend maintenant cinq ans, six ans pour intégrer la fonction publique. C'est décevant. Alors, on s'est dit que maintenant, nous, comme maintenant, vous attendez presque 10 ans ou 5 ans ou 6 ans que vous avez presque perdu avant d'entrer dans la fonction publique, ces années-là ne peuvent pas passer pour carte et profit. Il faut donc les capitaliser dans notre plan de carrière. Parce que si nous avons 28, nous n'avons pas 28 à 30 ans de, carrière au niveau de l'enseignement, écoutez, si vous allez à, la retraite, vous ne percevez rien. Donc, votre, votre retraite est dévalorisée. Donc c'est pourquoi nous voulons véritablement exercer 30 ans et quand on sort 10 ans, pour vous dire que ça c'est et profit, c'est sûr que vous n'allez pas atteindre ce stade-là. C'est pourquoi on a dit que nous, on a travaillé pour l'État du Sénégal avec engagement et détermination, mais il faut obligatoirement que ces années-là puissent être reconnues. On nous a dit que la loi les plombe quelque part, parce que la loi autorise seulement la validation aux deux tiers. Donc si vous avez 6 ans, on vous reconnaît les, deux, les, les 4 ans, mais vous perdez les 2 ans. Mais nous, on a accepté, faute de mieux. Parce que l'idéal voudrait qu'on connaisse le tout. Mais on a accepté au moins de perdre le tiers de, notre carrière en termes de, euh, de volontaire et maître contractuel. Et là, c'est un, un acquis de taille qui nous a permis aujourd'hui, quelque part, de rassurer beaucoup d'entre nous qui vont sûrement terminer quand ils seront au stade d'instituteur exceptionnel. J'ai rappelé que les lenteurs administratives, c'est le problème d'avancement. Mm-hmm. Tu vois un enseignant qui travaille pendant plus de 10 ans sans avancement. Mm-hmm. Il n'a aucun grade pendant plus de 10 ans sans avancement, c'est administrative. Et cela impacte négativement sur la carrière de l'enseignant. Mm-hmm. Mais aussi, il ne faut pas oublier la, gestion démocratique, du personnel enseignant. Cela veut dire qu'on affecte les enseignants comme ils veulent. Alors que le poste doit si on doit compétir. Mm. Alors, vous prenez les gens et les invités par-ci, par-là, donc c'est là. Il y a aussi des espèces du, népotisme et du favoritisme. donc, quand vous êtes de connivence avec nous en politique, on vous fait rapidement par là, euh, on vous donne le raccourci et vous êtes là-bas au sommet. Mm. Donc, vous, profitez d'un poste indu, mm. n'est-ce pas Donc, euh, qui, nous, on a dit que mettez tout le monde sur le même pied au même pied d'égalité, donner l'égalité des chances, on va le faire en termes de critères démocratiques, chacun compétisse par rapport à son profil et gagne le poste qu'il Très hmm. euh, Il y a le problème de l'habitat. Mhm. Il y a le problème de l'habitat euh, parce que tout simplement on a demandé, quelque part, vous savez, on, on demande euh, des allocutions de logement. Pourquoi Parce que tout simplement avec le niveau de vie, les choses ont évolué. On nous a donné 60 000 francs en termes d'indemnité de logement depuis 1983. Donc presque 40 ans après, on reste encore sur le même... C'est le même truc, le même pépé. Alors que les choses ont avancé, il y a de l'amélioration, il y a de la modernisation. Maintenant, on construit mieux et bien. Et si vous voulez un appartement maintenant, standing, sans, il faut demander <laughs> à Dieu, c'est un grand locataire il paie rapidement 150 000 francs. Donc, pour vous dire le dépassage entre ça et ça, ça grève nos revenus et ça nous met dans une situation de précarité et de vulnérabilité inacceptable. C'est pourquoi au Sénégal, on dit que les enseignants font un excellent travail, mais ils sont très pauvres, donc mal payés, parce qu'il n'y a pas ce, talent de reconnaissance de l'État. Alors qu'on a, on a vu que partout, les salaires grimpent, on donne des, des indemnités exceptionnelles. Nous, un ministre inutile de la République, peut payer 20, 20 enseignants qui triment sans et dans la brousse pour installer le, savoir chez l'enfant. Voilà donc des choses inacceptables. C'est la situation au Sénégal. Il faut aussi ajouter, euh, le pas bien de souligner ce point-là, les enseignants sont très mal payés, raison pour laquelle on avait introduit euh, au niveau de la plateforme euh, la revalorisation de la fonction enseignante qui passait inéluctablement par euh, la revalorisation, par exemple... Euh, de, Non, pas de l'indemnité de logement, euh, revoir, revoir, par exemple, le système, le système indemnitaire. Pas le système indemnitaire, mais le système de rémunération. On avait demandé à ce que les échelons soient réduits pour qu'au moins l'enseignant, par exemple, puisse accéder à un traitement favorable avant même d'atteindre l'IPC. Parce qu'il faudra faire 22 ans pour, ce pour être plafonné un enseignant de l'élémentaire, il fait 22 ans pour être IPC. 28. E, hein? ans. Pour être IPC. E. Alors que, bon, nous savons que pour le point indiciaire, il faudra faire, euh, il faudra au moins être IPC e pour avoir un point indiciaire qui dépasse 2000 et quelques francs. Vous pouvez hein? expliquer qu'est-ce que c'est IPC IPC, c'est instructeur principal de classe exceptionnelle. Mm-hmm. Ce sont les instructeurs. C'est le sommet. C'est le sommet. De notre, de notre carrière. Maintenant, il y a les, les échelons il faudra par exemple faire 28 ans pour, euh, par exemple, être IPC. Avoir son CAP 28 ans pour être IPC. C'est vraiment, même un, IPC, il n'a pas le salaire d'un directeur de cabinet. Un enseignant qui fait 28 ans, qui est plafonné, il n'a pas, euh, qui a plafonné, il n'a pas le salaire d'un directeur de cabinet. C'est lamentable. Hmm. Mm, dernièrement, on a entendu quelques mesures que le gouvernement a prises, comme les pensions dans les salaires, les réquisitions des profs dans, les centres éducatifs mm-hmm. et un ultimatum mm, mm, dans lequel le gouvernement vous, euh, oblige ou, ou bien à donner les qualifications des élèves ou bien à être démissionné. Eh, eh, vous pouvez nous expliquer un peu ces mesures C'est vrai, c'est vrai que ce sont des mesures du gouvernement et vos positions sur ça Donc, deux, deux choses déjà. Il y a les ponctions. Les ponctions, c'est que nous, nous récusons pas, nous, récusons pas le caractère légal. Quand nous sommes en, en grève, les jours de grève doivent être défalquer de nos salaire. Nous sommes d'accord. Mais c'est la manière. Il y a eu au Sénégal, maintenant, sur la base de rien, au mépris de la loi et de la quotité, ils ont tout simplement défalqué de façon, faire de, ils ont fait des coupures donc sauvages, arbitraires et inopportunes. C'est ça le mal. Regardez un enseignant qui a un salaire de 150 000 francs. Alors, il a fait trois jours de grève et voulu couper rapidement 80 000 francs. C'est du sabotage. C'est du sabotage. Alors que nous avons donc un ministre qui est comme ça. Ah, tout le temps sur les chevaux, très enragé, au lieu d'avoir au moins cette posture d'homme de diplomatie, d'homme qui a de la hauteur d'un grand administratif. Donc c'est ça, juste, ils le font juste pour semer aussi la zizanie auprès de nous, pour voir les gens, quand on les met maintenant dans des situations impossibles où ils n'ont presque pas de revenus, ils sont obligés de suspendre la grève. Donc ce sont des mesures qu'on appelle des, des, armes hein, illégales. Euh, du oui, N'est-ce pas Qu'ils ont utilisées. Non conventionnelles, des armes non conventionnelles. N'est-ce pas Parce que voilà, parce que c'est au mépris donc de, de, de, de la loi, c'est au mépris aussi de nos droits. Euh, la deuxième chose, ça concerne les réquisitions. Voilà une approche lamentable qui ne grandit pas le Sénégal, qui ne grandit pas le ministre. Des réquisitions où on trouve des enseignants qui font correctement le travail, mais qui ont dit que comme l'État n'a rien respecté en termes d'engagement, les notes, on ne les donne pas. On ne transmet rien en termes d'information. Là aussi, ils ne pourront pas renseigner les bailleurs et autres qui travaillent pour appuyer le système. Pour nous, c'est de bonne guerre. Ça veut dire qu'on dispense régulièrement nos cours, mais eux ont les prix d'informations pour renseigner ces bailleurs-là et rendre compte, faire des évaluations, etc. Alors, on se dit que si eux, ils progressent et respectent le protocole d'accord, on va donner les notes aux enfants. S'ils ne le font pas, nous ne le ferons pas, nous bloquerons tout. Et quand ils n'ont rien sous la dent, ils ne peuvent rien, faire. Alors, ils ont dit, ils vont faire des réquisitions. L'école est un espace qui n'a pas besoin de, de convocation de réquisition, d'humiliation ou de, violence. De perquisition. De perquisition. L'école a besoin, a besoin de, euh, de, consensus fort. L'école a besoin euh, d'une grande dynamique de, hein, de, stabilité. Hein, que les gens s'entendent, se parlent, se respectent. Voilà. Parce que nous avons que euh, les questions-là, toutes les guerres se terminent sur la table de négociation. Alors, nous ne pouvons pas, à partir donc de, de, je sais pas, de menaces, d'invectives, d'insultes ou d'usage de la force, pousser les gens à, à faire le travail qu'ils font. Non. Là, vous allez affecter rapidement la motivation. Les gens ne sont pas motivés. Demandez à l'enseignant d'aller dans sa classe. Il peut aller dans sa classe, rester là-bas et ne rien faire. Voilà donc beaucoup de choses et comme ils ont utilisé des armes non conventionnelles, nous aussi on peut les utiliser. Imagine les enseignants du Sénégal boycottent, qui boycottent les examens de fin d'année. Qu'est-ce que ça va impacter en termes de revenus Avec tout ce qu'on a fait pendant une année. C'est l'État qui perd, c'est le Sénégal qui perd, c'est nous qui perdons. Nous, quand on fait des consensus, quand on fait des... Euh, euh, un, truc mhm. Des concessions. Des concessions. Quand on fait des concessions, c'est parce que nous ne voulons pas scier la branche sur laquelle nous sommes assises. L'école, c'est notre école. Le système, nous voulons que ça s'améliore. Mhm. C'est pourquoi, et c'est là notre talon d'Achille. Parce qu'ils savent que quelque part, nous sommes très en cheval sur la déontologie. Parce que nous voulons au moins aider l'école à aller de devant Nous voulons régler ces problèmes-là sans disqualifier et la qualité et l'accès. Et nos enfants, c'est tout. Voilà. Alors que, euh, ironie du sort, il dit que nos enfants s'y trouvent. Nous faisons la grève. Alors que les enfants de ces autorités-là, du président de la République, d'aucun ministre ne sont dans l'école publique. C'est pourquoi on dit que sciemment, ils veulent tuer l'école publique aujourd'hui pour euh, aller vers une privatisation rampante de l'école. Et ça, c'est désolant parce qu'ils tuent d'abord l'égalité des chances pour l'accès universel au niveau de l'éducation. Et eh, ça, ça n'agrandit pas le Sénégal. Eh, tout dernièrement, eh, les autorités religieuses ils ont essayé de, mm, faire une médiation dans ces situations-là. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, les moments actuels Au Sénégal, on nous appelle Sénégal pays de dialogue depuis 5 ans, par Dieu jusqu'à maintenant. Parce que tout simplement, ici, il y a un autre pouvoir. C'est le pouvoir culturel, le pouvoir religieux. On ne peut pas l'écarter de fait de la gestion donc, du pays. Parce que ce sont des conflits très puissantes qui sont là, respectés, et que quelque part, s'ils donnent un, un je veux dire, ça veut dire un ordre, euh, ça veut une injonction de faire telle ou telle chose, personne n'hésite, les gens s'exécutent. Alors, ils ont joué les médiations pour tordre donc la main aux enseignants, pour leur demander de lâcher du lest et que eux, ils vont demander donc à l'autorité, quelque part, de revenir à des meilleurs sentiments, de régler ce problème-là. Parce qu'ils ne peuvent pas nous léser et prendre le bâton pour dire, écoute, je vous dois de l'argent, je ne vous paie rien et je prends le bâton. Si vous ne travaillez pas, non seulement on va, je vais taper, mais je vais vous expulser, vous priver de vos droits vous sevrez de, de, pension, hein. vous, n'aurez aucun droit de retraite. Ce sont des menaces d'un état de droit. C'est ahurissant, comme qui disait que c'est le Léviathan qui parle. Ils n'ont pas droit de vie et de mort sur nous. Ils ont juste un droit démocratique qui nous lie à partir d'un système qu'il faut véritablement améliorer à chaque fois. Leurs prédécesseurs ont fait mieux. Ils ont aujourd'hui le droit et l'impérieuse obligation de faire plus que leurs devanciers par honneur et par au moins, pour mériter au moins la confiance des Sénégalais qui, ont, les ont investis. Et vos perspectives dans le moment actuel sont optimistes, pessimistes Très optimistes. On a dit qu'on fera l'introspection pour mesurer déjà notre degré de faiblesse et nos... Faire le bilan. Oui, pour, pour mesurer nos limites et nos faiblesses. Mais on sait, tout de suite, on sait que il n'y a que l'unité qui nous sauvera. Mais il y a aussi autre chose qu'on va dépasser. Quand l'État utilise des, des, des, armes non conventionnelles qui nous dépassent, alors qu'est-ce qu'il faut Il faut penser à internationaliser le conflit. Parce que le droit de grève est un droit reconnu de façon universelle. Tous les enseignants du monde partagent au moins ce même droit nous ne pouvons pas voir qu'au Sénégal que ce droit-là est bafoué. que hein. les syndicalistes ont été égorgés presque au Sénégal, je veux dire syndicalement parlant. Ils n'ont plus maintenant le droit de manifester, d'aller en grève ou de revendiquer au moins concrètement ou dignement euh, euh, de meilleures conditions de travail. Alors, on va penser à l'internationalisation. Je pense que c'est tout le sens aujourd'hui de cette interview pour que vous nous trouviez en Espagne ou ailleurs un réseau qui pourra nous aider véritablement à sécuriser notre éducation, à sécuriser les enseignants et à travailler pour la satisfaction au moins de leurs revendications qui sont très légitimes. Merci. Une dernière question. Euh, est-ce que vous êtes au courant de l'opinion de la population sur la grève mm, Les pères de famille, les élèves Voilà une question qui, je vous dis, ça fait partie de notre tendon d'Achille. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'au-delà de la déontologie, nous avons le souci au moins de ces parents d'élèves et de ces élèves-là, que nous regardons comme nos propres enfants. Parce que même nos enfants sont dans ces, dans ces écoles publiques-là. C'est notre talent, c'est notre faiblesse. Si on perdure dans cette grève-là, dans, dans cette grève -là, nous presque tuons l'avenir de nos propres enfants. Donc, voilà une idée qui véritablement nous donne de la force, une force donc exorbitante à l'État, et l'État pousse c'est pourquoi ils utilisent le dénigrement, le pourrissement, pour véritablement pousser pour nous pousser à nos derniers retranchements et pousser ces populations-là à nous bannir. Ça veut dire qu'à rejeter cette forme de grève-là, à ne pas adhérer à ce que nous faisons. Mais je pense que les populations sont fortement partagées. D'aucuns sont avec nous, d'autres non. C'est normal, c'est compréhensif. Mais je pense que la grande responsabilité, c'est l'insouciance de l'État. Merci beaucoup. On vous encourage dans la lutte. Mhm. Et pour nous, vous êtes un exemple. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.